u bugungi kunda poytaxtimizning 280 maktabda o'quvchilarga tasviriy san'atdan dars berish bilan birga mohir qo'llar to'garagiga rahbarlik qilib keladi ustozlar mahorat o'qituvchini kasb egasi darajasiga ko'taradi deyshadi. dilfuzaning ish faoliyatida ham ana shu jihatlarni ko'rish mumkin O'quvchilar ushbu to'garakda zardozlik, kashtachilik, tasviriy san'at va kulolchilik yo'nalishida loy va plastilindan dekorativ buyumlar yasash sirlarini o'rganishadi. Mashg'ulotlar haftada bir marta o'tkaziladi. O'quvchi qizlar belgilangan 1,5 soat davomida turli xil sovg'abop buyumlar tayyorlashadi. biz asosan e, kerak emas mahsulotlardan foydalanishga harakat qilamiz mana ko'rib turganingizdek e, shisha idishlardan ya'ni balki boshqa idishlardan ham foydalansak qattiqroq mustahkamroq idishlardan foydalanishga harakat qilamiz e, umuman foydalanishga yaroqsiz mahsulotlardan unumli foydalanib e, kerakli ya'ni sog'abob misol uchun uydagilarga yoki servantga qo'yib qo'yib misol uchun bir umrlik sovg'a harakat qilamiz shunaqa narsalarni yasatishga ham bular qo'l e, motorikasi rivojlanadi ham e, ranglar bilan ishlashga rivojlanadi ham bo'ladi estetik didni rivojlantiramiz oldin oddiy laganda qilgan bo'lsak hozir shisha idishlarga o'tdik balki yana ozginadan keyin kimdirlarda qanaqadir e, takliflar bo'lib qolishi mumkin e, balki boshqa buyumlarga ham o'tib qolishimiz mumkin hattoki biz katta fanerlarda ham yopishtirib ham shunga kompozitsiya yaratgan paytlarimiz ham bo'ldi Dilnoza to'garak mashg'ulotlarni noan'anaviy tarzda o'tishga harakat qiladi. Buning ham o'ziga yarasha siri bor. Asosiy maqsadimiz o'quvchilarga hunar o'rgatish, ya'ni kerakmas buyumlardan chiroyli bir buyum yaratishni o'rgataman. ikki guruhga bo'lishdan maqsad asli o'quvchilar bir, birinchi guruhimiz yasab yasash jarayonini o'rgatsam ikkinchi guruh bilan e, bo'yash jarayoniga o'tib o'rgataman va shu bilan bir biriligini ishligini ko'rib tahlil qilib va balki qaysidir guruh e, yaxshiroq olib boradi e, qaysidir guruh esa o'zini kamchiliklarini to'ldirib yanada chiroyli qilishga harakat qilishadi va oxirida biz iloji harakat qilamiz o'sha ikkita guruh bilan bahslashib muzokara qilib xato va kamchiliklarni to'g'irlab va yanada chiroyli qilib chiqarishga harakat qilamiz o'qituvchi izlanuvchan yangiliklarga intiluvchan bo'lsa albatta yutuqlarga erishib boraveradi dilfuza ham ustozlaridan o'rganib ularning maslahati bilan nazariy amaliy bilimlari hamda bu borada erishgan yutuqlari asosida 1 sinf o'quvchilari uchun tasviriy san'at darsligini tayyorlashda mualliflar qatorida qatnashib ijodkor muallimlar safidan joy oldi intilganga tole yor deyishadi fanlardan saboq olish bilan birga hunar o'rganishni niyat qilgan mana bu yoshlar orasidan ham kelajakda o'z kasbining ustalari yetishib chiqsa ajabmas